Esta es la historia de un príncipe encantador que soñaba con encontrar a su media naranja, o más bien a su medio limón. El chico nos había salido especial. Su padre, el rey, quería prometerle con la princesa del reino vecino, pero el príncipe se negó, y esa noche emprendió un viaje en busca de su amor verdadero. Su primer destino fueron las llanuras del condado de Vender. La belleza de sus habitantes siempre había dado que hablar en palacio. Por desgracia se enteró de que hace un tiempo cayeron presa de una curiosa enfermedad que hacía desaparecer sus cabezas, dejando su torso como único medio para comunicarse. Los pezones hacían las veces de ojos y el ombligo de boca. Vaya chasco. Por mucho que el príncipe se fijase en el interior de la gente, esto era demasiado para él, para su cuerpo y pató. Así que probó suerte en el bosque de Grinder, el segundo punto de su viaje. Se rumoreaba que bellezas exóticas poblaban aquel lugar, nuestro príncipe no tardó en encontrarle peros a esos maromos de toma pan y moja. En cuanto abrían la boca, toda esa belleza se volvía una carcasa bonita pero vacía. Estaban huecos. Para ellos primaban las actividades carnales antes que una buena conversación. Algunos incluso habían mutado, fruto de las generosas conexiones neuronales entre su cerebro y entrepierna, convirtiéndose en grandes falos andantes. Estos acechaban de noche a nuestro pobre príncipe. El pobre no tardó en dar media vuelta y regresar a palacio, estaba arrepentido tras su búsqueda amorosa fallida. Entonces pensó para sus adentros que quizá no debería haberse precipitado tanto. Se retiró a sus aposentos, cansado. De camino se encontró con su criado, que traía mantas nuevas para la cama. Se quedó mirándole, nunca se había fijado en él. Cierto era que había sido el criado más servicial y que su sonrisa tenía un brillo especial. Lo que no sabía es que su criado había estado muy preocupado por él. Le había observado mientras suspiraba mirando a la luna, y antes que nadie preparó el caballo del príncipe sin que éste se diese cuenta. En definitiva, estaba coladito por él. Entonces los dos se miraron y no fue necesario decir nada más. El príncipe acababa de encontrar lo que siempre había tenido delante. <gasps> ¡Qué bonito, tía!